love.

婆泼水来嘴皮开，今天真是美妙，大声唱歌真悠扬，我爱喜喜。啊！啊！ 哎呦我的妈！一会儿。 <laughs> 面对疾风吧！炸！哎呦我的妈！ <laughs> yeah.